motema nanga eza ya yo na mipesi mobimba lokumu mpe na nkembo ezonga na yo nakumisise yo nagumbameli Oui, c'est pour l'adorer, celui qui détient la clé de la vie et de la mort, le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore le reprendre pour une seconde fois monter manangai? Oh. Alléluia. okoma nyonso motuya mpo na ngai kolo nasi na koma ya yo esi Ah, ce soir nous voulons confirmer ensemble le confesser que j'appartiens à Jésus même si tu nous suis au travers des médias fais la même déclaration avec nous et koma ya yo Yesu Azaïe moko Azaïe moko Moussou azali te moko Alléluia, na likolo mpe na se bazalaka moko celui pour qui nous devons adorer rendre tout l'honneur et toute la gloire hein? il n'a pas de semblable il est l'unique et le véritable Dieu J'aimerais te dire, toi qui nous suis, le Dieu que nous adorons, c'est lui le Créateur du ciel et de la terre. À mon peau, il n'a pas de semblable ni d'égal. Alléluia. Oh, oh, oh. nzambe na nga mosusu lokola yo azali te libela na libela se papa oza yo moko chante oza yo moko je t'aime jésus oza Kamoko, mosusu Ah, il mérite, il mérite qu'on le lève. Voilà, il mérite qu'on l'adore même avec ses instruments. Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il est merveilleux. Vous savez, des instants pareils nous fait oublier toutes les peines, toutes les souffrances. Ça nous fait oublier même les temps. Ça nous fait oublier que nous devons retourner à la maison. Parce que la Bible déclare que sa gloire remplit toute la terre. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle alors que nous allons par la suite adorer encore le Seigneur avec notre sœur Faveur Moukoko. J'aimerais nous parler un peu de la part du Seigneur. Les dieux que nous venons d'adorer, le Seigneur que nous allons encore adorer. Amen. Vous savez, Nzembo et Nzambe. c'est une joie de le faire alors qu'il est invisible là, avec les yeux humain, nous savons le voir, nous le sentir en esprit quand nous l'adorons. Personne d'autre, seul Dieu. Et je suis dans la joie. J'aimerais partager une pensée qui émane de la bonne nouvelle aux Asangomala Moyesu mpote ntango tokotala kosanzola kogumbamela ye tozala na eloko moko na motu pourquoi nous le faisons comme hein, na biso na suka me ondire posa yango sili te eza bongo te bandeko et c'est pas comme ça bomoi te tobakisa somo eloko moke parce que notre dieu mérite alléluia allez allez allez mm. yesu ekumama kumama e mwana na nzambe kumama na yo koyeba ye me nasimi makasi elika bomoi na ngai nasimi makasi koma na yesu Alléluia. Alléluia. Que Dieu te vous bénisse.